じゃあ皆さん日本ですよ invited to any parties. I just sit out from the in crowd and stay within my boundaries. じゃあアルコール消毒お願いします。吸うことかわしたらいい。ちょちょちょちょちょ。Thank you. 아니 다 이렇게 많이 시키면 어떡해 어때? 네. 딱 진짜 일본 같은 네그러 오늘 이 있으네 길에 있네 간단한 다 일본은 양이 작다고 들어서 두개 시켰어요 그 생각보다 일본이 물가가 조금 싼 느낌? 우리 제주도에서 와서 그런가? 되게 예쁘게 나온다 일본에서 어떤 생활을 하려고 하네요 이는 재밌는 영상 올리고 뭐좀더 일본의 日本のお仕事を増やしたいなっていうのがあるからいろいろ動いてみたいなと思ってます 가본 적 있어? 음 있어 정말 옛날이지 한 10년? 캔다에서 <laughs> 뭐, 뭐 하면서 놀아야 돼? 쇼핑 쇼핑? 음. 근데 나도 순장이랑 어떤 게 마지막이에요? 짜잔 네이버는 이런 거 필수잖아 invited to any parties. I just sit out from the in crowd and stay within my boundaries. I'd hang with my friends and it was great. We'd go out, but not that late. And I really love it, never wanna change. But sometimes I can't. <laughs> けど好きなんですよ可愛いですよね寒いと思いますよ寒いと思いますのでしてもらったらいいんじゃないはい、もご用意しててこちらが長い方のーーになりますはい <laughs> 分黒のコートこれから買う予定であればなんかなんかいと思うけそんなにこの色はすドラゴンボール久々。 ベストとこれじゃあ今からプリクラ取りに行きますあ エンディングポーズ楽しかっためっちゃ楽しかった日本来て一番楽しい時間だと思うみんなあのなんでそういうのやんのとか思わないでくださいやってみたら確かに いや血が血の跡が期待するすみちゃんですね <laughs> 確かに、ね、あのセンスありました完全にじゃあ見見ましたね今ゆかも結構センスあったね、はい、じゃあ今からはショッピングしてもうちょっと見てみますかはい、はい <laughs> 私はあの 3番でお願いします私はあの3番でお願いしますどうしよう確かにロハンごめんねちょっと待ってね今日は無理かも Trying to complain picture, see the post Reckless me, not even close Cause why would I be something that I'm not? I should be happy with the